নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জিকেম টেবুলত চাৰ্টৰ এই টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম এলিমেন্টাল চাৰ্ট আৰু কাস্টম চাৰ্ট তৈয়াৰ কৰা এই টিউটৰিয়েলৰ বাবে আমি Ubuntu Linux অপাৰেটিং সিস্টেম সংস্কৰণ 12.04 জিকেম পেইণ্ট সংস্কৰণ 0.12.10 আৰু জিকেম টেবুল সংস্কৰণ 0.12.10 ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ এলিমেন্টৰ পিৰিয়ডিক টেবুল আৰু জিচেম্পেইণ্টৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাটো উচিত নহলে আমাৰ ওয়েবসাইট পৰিদৰ্শন কৰক এটা নতুন জিচেম্টেবল উইন্ডো খুলক ড্যাশ হোমত টিপক প্ৰদৰ্শিত সাৰ্চ বাৰত জিচেম্টেবল লিখক periodic table of the elements আইকনত টিপক ভিউ মেনুত টিপক এলিমেণ্ট চাৰ্টস নিৰ্বাচন কৰক এটা সাবমেনু খোলে যিয়ে বিকল্পৰ তালিকা প্ৰদৰ্শন কৰে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটিত টিপক পলিং ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি আৰু পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ চাৰ্ট প্ৰদৰ্শিত হয় চাৰ্টৰ সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটিৰ মান হ'ল 4 আমি এই চাৰ্ট বন্ধ কৰিম একেভাৱে ভিউ মেনুত বিভিন্ন চাৰ্ট উপলব্ধ element charts. My melting temperature nirbasan koim. Melting point ra hoite paramanubik hoinkar chart prarahita hoi. Etalikat carbon or harbuso melting point ase. Etia a chart bondhakorim. এতিয়া এটা কাস্টম চার্ট তৈয়াৰ কৰা শিকু ভিউত গৈ এলিমেন্ট চাৰ্টছ নিৰ্বাচন কৰক আৰু কাস্টমত টিপক কাস্টমাইজ চাৰ্ট আৰু জিচেমটেবল গ্ৰাফ উইন্ডো স্ক্ৰিনত প্ৰদৰ্শিত হয় কাস্টমাইজ চাৰ্ট উইন্ডোত বাওফালে গ্ৰাফ হাইৰাৰ্কি ট্ৰি আৰু সোফালে গ্ৰাফ প্ৰিভিউ আছে গ্ৰাফ হাইৰাৰ্কি ট্ৰিয়ে তাৰ বৰ্তমান গ্ৰাফৰ উপাদান আৰু অনুক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰে অনুক্ৰমক প্যানেলত দিয়া বুটাম ব্যবহাৰ কৰি সলাব পাৰি গ্ৰাফ প্ৰিভিউয়ে গ্ৰাফত পৰিৱৰ্তিত সৰু সংস্কৰণ এটা প্ৰদৰ্শন কৰে গ্ৰাফ গ্ৰাফ হাইৰাৰকি ট্ৰিত গ্ৰাফ আৰু চাৰ্ট1 দেখিব পাৰিব ডিফল্ট ৰূপে গ্ৰাফ নিৰ্বাচিত আছে এতিয়া তলৰ প্যানেল লৈ যাও ইয়াত ট্যাববোৰ হল ষ্টাইল আৰু থিম ডিফল্ট ৰূপে ষ্টাইল নিৰ্বাচিত হয় ইয়াত দুটা শিৰোনাম হল আউটলাইন আৰু ফিল আউটলাইন শিৰোনামত তিনিটা ড্ৰপ ডাউন আছে ষ্টাইল কালাৰ আৰু চাইজ এইবোৰ গ্ৰাফৰ আউটলাইন বৈশিষ্ট্য পৰিবৰ্তন কৰিবলৈ সাহায্য কৰে ষ্টাইল ড্ৰপডাউনত টিপক আৰু প্ৰদৰ্শিত যিকোনো লাইনৰ আকাৰ নিৰ্বাচন কৰক আমি উদাহৰণ স্বৰূপে লং ড্যাশ নিৰ্বাচন কৰিম উপলব্ধ সকলো ৰং দেখিবলৈ কালৰ ড্ৰপডাউন এৰোত টিপক আমি সেউজীয়া ৰং নিৰ্বাচন কৰিম সাইজ স্ক্ৰোলাৰ এৰোত টিপক আৰু আকাৰ 3.0 লৈ সলাওক সকলো পৰিবৰ্তন গ্ৰাফ প্ৰিভিউত দেখিব পাৰিব এতিয়া ফিল চাওঁ ফিলৰ অধীনত টাইপ ড্ৰপডাউন বুটাম আছে টাইপ ড্ৰপডাউন বুটামত টিপি পেটাৰ্ণ নিৰ্বাচন কৰক পেটাৰ্ণৰ বিকল্পবোৰ এনেধৰণে প্ৰদৰ্শিত হয় পেটাৰ্ণ ফৰগ্ৰাউণ্ড আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিটোৰ বিকল্পত এটা ডাউন আছে পেটাৰ্ণ ড্ৰপ ডাউনত টিপক আপোনাৰ পছন্দৰ পেটাৰ্ণ নিৰ্বাচন কৰক ফৰগ্ৰাউণ্ডক টিপি কমলা ৰং নিৰ্বাচন কৰক বেকগ্ৰাউণ্ডত টিপি কলা ৰং নিৰ্বাচন কৰক গ্ৰাফ প্ৰিভিউ এলেকাত পৰিৱৰ্তনবোৰ লক্ষ্য কৰক আপুনি থিম টেব বিকল্প অম্বেষণ কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া চাৰ্ট ওৱান নিৰ্বাচন কৰক এড বুটামত টিপক বিকল্পৰ তালিকাৰ পৰা টাইটেল টু চাৰ্ট1 নিৰ্বাচন কৰক এটা নতুন টেবৰ সেট খোলে ডিফল্ট ডেটা ট্যাব নিৰ্বাচিত হয় টেক্সট ফিল্ডত চাৰ্টৰ শিৰোনাম লিখক আমি লিখিম atomic mass hyphen fusion temperature এতিয়া ফণ্ট টেবত টিপক ইয়াত font type font style font size আৰু ফণ্ট কালাৰ পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰিব আমি ফন্টৰ আকাৰ 14 কৰিম আৰু ফন্টৰ ৰং মেৰুন ইয়ালৈ সলাম টেক্সট টেবত টিপক ইয়াত আপুনি টেক্সটৰ স্থিতি সলাব পাৰিব এইটো দুইভাবে কৰা যায় এটা হল প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰিভিউ ক্ষেত্ৰত টিপি দ্বিতীয়টো হল স্ক্ৰলাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোণৰ ক্ষেত্ৰ পৰিৱৰ্তন কৰা পজিশ্যন টেবত টিপক আমি ইয়াক ডিফল্ট ৰূপে থাকিব দিও গ্ৰাফ হাইৰাৰ্কি ট্ৰীত উভতি যাওঁ চাৰ্ট 1ত টিপক পেনেল উইণ্ডত তিনিটা টেব ষ্টাইল পজিশ্যন আৰু প্লট এৰিয়া টেব দেখাই ডিফল্ট ৰূপে ষ্টাইল টেব নিৰ্বাচিত হয় এতিয়া ফিল ইয়ালৈ যাওঁ টাইপ ড্ৰপডাউনত ইউনিকালাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট নিৰ্বাচন কৰোঁ ডিৰেকশ্যন ডাউন নিৰ্বাচন কৰক আৰু আপোনাৰ পছন্দৰ দিশ নিৰ্বাচন কৰক এণ্ড ড্ৰপ ডাউনত টিপি আপোনাৰ পছন্দৰ ৰং নিৰ্বাচন কৰক ব্ৰাইটনেছ স্লাইডাৰ টানক গ্ৰেডিয়েন্টৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াবলৈ পজিশ্যন আৰু প্লট এৰিয়া টেবত বিকল্পবোৰ অম্বেষণ কৰক এতিয়া এড বুটামত টিপক প্লট টু চাৰ্ট 1 নিৰ্বাচন কৰক বিভিন্ন চাৰ্টৰ তালিকাৰ সৈতে সাবমেনু খোলে যি হল xy বাবল কালড xy আৰু ড্ৰপ বাৰ প্ৰতিটো চাৰ্টৰ বিভিন্ন সাবচাৰ্ট বিকল্প আছে xy আৰু xy lines চাৰ্ট বিকল্প নিৰ্বাচন কৰো তলত এটা নতুন সেটৰ ট্যাব খোলে ডিফল্ট ৰূপে ষ্টাইল ট্যাব নিৰ্বাচিত হয় ইন্টাৰপোলেশন ইয়ালৈ যাওক টাইপ স্ক্ৰোলাৰত ক্লিক কৰি বেজিয়াৰ কিউবিক স্প্লাইন নিৰ্বাচন কৰক ফিল ইয়ালৈ যাওক টাইপ স্ক্ৰোলাৰত বাইকলৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট নিৰ্বাচন কৰক ডেটা ট্যাবত ক্লিক কৰক চাৰ্টৰ নাম লিখক atomic mass versus fusion temperature আমি Xত এটমিক মাছ নিৰ্বাচন কৰিম Yত ফিউশন টেম্পাৰেচাৰ নিৰ্বাচন কৰিম মাৰ্কাৰ্ছ ট্যাবত টিপক এইটো চাৰ্টত পয়েন্ট চিহ্নিত কৰিবলৈ ব্যবহৃত হয় মাৰ্কাৰৰ অধীনত শেপ ফিল আউটলাইন আৰু চাইজ ড্ৰপ ডাউন আছে শেপ হিচাপে বৃত্ত নিৰ্বাচন কৰক ফিল হিচাপে বাদামী ৰং আৰু বাকিবোৰ ডিফল্ট ৰূপে এৰি দিয়ক এতিয়া এপ্লাই বুটামত টিপক প্ৰয়োজনীয় চাৰ্ট জিকেম টেবল গ্ৰাফ উইন্ডোত প্ৰদৰ্শিত হৈছে এইটো ইমেজ ৰূপে সংৰক্ষণ কৰক প্রথমে জিকেম টেবল গ্রাফ উইন্ডোত টিপক ফাইলত টিপি সেভ এজ ইমেজত টিপক save as image dialog box প্রদর্শিত হয় ফাইল টাইপক পিএস ডকুমেন্ট ৰূপে নিৰ্বাচন কৰক আমি ফাইলৰ নাম লিখিম মাই কাস্টম চাৰ্ট আমি ফাইলটো ডেস্কটপত সংৰক্ষণ কৰিম এতিয়া চেভ বুটামত টিপক ইয়াত সংৰক্ষিত তথ্য আছে ফাইলত সু ক্লিক কৰক অপেন উইথ ডকুমেণ্ট ভিউৱাৰ বিকল্পটো বাছক এইটো হল আমাৰ গ্ৰাফ সংক্ষেপে এই টিউটৰিয়েলত শিকিলো এলিমেণ্টেল চাৰ্টৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি মেল্টিং পইণ্ট আৰু কাষ্টম চাৰ্ট তৈয়াৰ কৰা নিৰ্দেশিত কাম হিচাপে বিভিন্ন এলিমেন্টৰ চাৰ্ট অন্বেষণ কৰক অন্যান্য সি চাৰ্টৰ ধৰণ বাবল কলৰেডসি আৰু ড্ৰপবাৰ চাৰ্টৰ ধৰণ আৰু এছভিজি আৰু পিডিএফ ফাইল ফৰম্যাট চাৰ্ট সংৰক্ষণ কৰক তলৰ সংযোগত থকা ভিডিওটো চাওক স্প'কেন টিউটৰিয়েলৰ প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰিব স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে এই ঠিকনাত লিখক contact@spoken-tutorial.org স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিশ্যন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen intro এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আই আই টি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধী এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ